Ito naman tayo. Manguha naman ako ng huki. Ang tawag nila dito ay huki. Dito naman ako sa kabilang bundok. Mountain, ma, uh, ano naman tayo ngayon? Mountain hike. Yan. Uh, pakita ko naman sa inyo kung papa uh, kung papaano kung an yung block din yan. Ah. Ito lang, ito lang, ito lang yan yung madahon din. Huki ang tawag nila diyan sa pandaw ng gabi ano. Yan. Marami pa dun sa taas. Bucky flower. Flower, all flower. O, diba? Asan na yung aking ano? Lara, yung sakura ko, Lana. At, na tayo, tika, tika. Pasyal muna tayo. Pasyal muna tayo. Magkasama akong ano dito. eh. Habang naikot-ikot ko yung aking mga gagawin. Pwede na kasi gagawin. Marami dito. Yan, no? Yeah. Diba? Subaki flower. dami oh. Talaga, yun oh, sa taas pa oh. Ah, ayun oh, ang ganda oh. Ganda. At alam nyo kung nasaan tayo ngayon? Na yung aking sakura tree. Na ano na. Oh, dito tayo oh. Mangunga ako. Ang daming puki oh. Yan oh dami ko kunin puti. Puti. At, yan. Gusto niyo mag-vlog, vlog, vlog, vlog, vlog ako dito. Tatanggalin yan. Chinche kasi pag may butas hindi pipwede, malambot daw yun. Mamantya kaya sa damit ito. Pero bala siya, hindi na ako kakain eh. Siya naman eh. Yan na lang kinukuha ko. Yan. Tapos, kinukuha ko na itong flower. Flower ng key. So, ayan, ayan. Ito tayo. Yan, yung flower ng puki. Ayaw lumipad. Ayun, lumipad. Lumipad. Yan o. Oh. Pitikin ko na lang. Dito ako ngayon. Pipitikin ko siya. Lumilipad o. Oh. Parang naalala ko nagjojolin. Ano ba? Hmm? Hmm? nahulog. Tuwa ako ulit. Yung puki, ayan o. Oh. Yung flower na puki. またねバイバイ見てくれてありがとうね。登録して忘れないでね。